ассалаумағалейкум қадірменді көрермен сізбен бізді жоқтан бар етіп ақыл сана берген аллах тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын халқымызда аллаға жағам десең азанды бол адамға жағам десең қазанды бол деген сөз бар бүгінгі әңгімемізде күллі адамзатты иманға шақырар азан жөнінде болмақ студиямызда қонақта белгілі ислам танушы алматы қаласы бәйке мешітінің бас имамы данияр жұмабаев мырза бәке арнамызға қош келдіңіз уағалейкум ассалам алғашқы сұрағымыз азан сөзінің тілдік және шариғи мағынасы қандай алла тағалаға мадақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар жолдаймыз иә өзіңіз айтқандай шын мәнінде азан дініміздің ұлық бір рәмізі болып табылатын шариғатымызда орны ерекше әрбір исі мұсылман пендесі үшін даусы менен әуені сондай жағымды алланың ұлықтылығы менен пайғамбарымыздың шынайы алланың құлы екендігін дәріптейтін әрі елді халыққа жақсылыққа шақыратын азан e, жайында e, жаңа өзіңіз айтқандай айтатын боламыз шын мәнінде азан қай бір елдің e, оның ислам жұрты екендігін болмаса кәпір жұрт екендігін біз осы азанның әуенінен азанның дауысынан білеміз ә, сондықтан азан деген сөздің өзі бұл шақыру болмаса хабардар ету деген мағынаны білдіреді жалпы осы азанның шығу тарихы да біздерге мәлім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хижрет қылған жылдың алғашқы жылында сахабаларымызбенен мешітте намазды жамағатпен оқу мәселесі ә, талқыланады сонда яғни жамағатты бір уақытта мешітке шақырудың әртүрлі жолдары қарастырылады ғой сонда бірі жаңағы христиандар құсап қоңырау шалайық десе екінші бірі от жағайық үшінші бірі бір дабыл қағайық деген сынды әртүрлі ұсыныстарын білдіреді алайда бұның ешбірі пайғамбарымызға ұнамайды себебі ә, ғалымдарымыз айтады ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғражға көтерілген кезде осы азанның сөздерін миғражда естігендігін пайғамбарымыздың яғни ол жадында сол азанның сөздері болғандығын ғалымдарымыз айтады ал кейіншелік Э, осы сахабаларымыздың яғни абдуллах ибн зейдтердің хазірет омарлардың осы азанның мәтінін түстерінде көріп оны пайғамбарымыз айтқанда яғни пайғамбарымыз бұл ақиқатында шын түс бұл хақиқи түс деп э, сол азанның ләпіздерін бекітіп э, алғаш дініміздің азаны шақырған хазіреті билал радиаллаху анхумге осы азанды шақыруды бұйырған еді міне сол уақыттан бастап бүгінге дейін барша исі мұсылман жұртында ол мешіттерде болсын жай үйлерде болсын жапан далада болсын тауда болсын құзда болсын азан шақырып намазға кіру бұл пайғамбарымыздың бекіткен сүннеті қазір еліміздің кейбір өңірлерінде осы азан сөзі қолданылады мысалы азанда дейді мысалы таңертең деген сөздің синонимі ретінде қолданылады осының өзі біздің халқымыздың Э, өмірінде жалпы ислам дінінің асыл дініміздің ә, сонау кәдімгі ертеректен кәдімгі сол дінмен біте қайнасып кеткенінің бір көрінісі деп ойлаймыз енді иә шын де жаңа ә, біздің жұртта әу бастан сол тәуелсіздік алған жылдардан бастап біз кішкентайымызда сол азанның дауысын мешіттерден естігенбіз кейіншелік енді ол уақыттарда елімізде мешіттердің өзі санаулы болған уақыттар медреселердің э, тіпті ол уақыттарда әлі де э, орын э, алмаған кезеңдерде көпшілік біздің елдің азаматтары бауырларымыз сыртқа барып білім алды дініміздің құндылықтарын үйренді шариғаттың ілімін игерді сол мақсатта 94 жылы жалпы енді осы азанға қатысты болғаннан кейін бұл да бір жақсы бір қызықты жайт ә, 94 жылы сол өзбекстанның анджан қаласында болған кезімізде яғни түнгі уақытта біз анджан қаласына түстік таңертең жаңағы Э, ұйқылы таң намазына э, сол алғашқы азан э, бір мешіттен емес жүздеген мешіттен азанның дауысы естілген кезде сол уақытта ең бірінші әсер бүгінгі күнге дейін сол азанның мақамы азанның дауысы адамның жүрегіне орын тиіп адамға қандай бір әсер қалдырып аллаға жақын ететіндігін сол 94 төртінші жылы мен алғаш түсінген едім яғни азанның дауысы ол мейлі андижан болсын міне көптеген елдер азаматтарымыз мысалы истанбулға барады истанбулдағы ә, азанның дауысын Э, ол басқа тарихи орындарды емес басқа да керемет э, жаңағы ол ертеректен келе жатқан ғимараттардың жаңағы қорғандардың сондай ғажайыптығымен емес елдің көпшілігі истанбулдағы азан әуенінің керемет бір адамға әсер қалдыратындығын айтады тіпті осы мынау э, ертеректе елдің зиялы қауым өкілдері мынау пакистанға барған кезде сонда марфу айтқожина деген біздің ақын апамыз сол исламабадтағы ең алғашқы сонда өлеңі де осы азанға арнап исламабад нұры деп айтқан бір өлеңдері бар екен сол өлеңде де алғашқы исламабадтағы шыққан азанның әуенін айтады яғни бір кез бір сәтте бір уақытта барлық мешіттерден бірден аллаху акбар деп жан жақтан алланың ұлықтылығы азан шақырылған кезде сондай бүкіл елден барған ә, алғашқы тәуелсіздік жылдарындағы біздің зиялы қауымдарымыз үшін бұл өте бір керемет әсер қалдырғандығын да ақын апамыз өзінің өлеңдерінде жаңағы айтып кеткендігі де бар иә шын мәнінде біздің қазақ даласында да Э, жалпы жаңа өзіңіз айтқандай азан деген сөздің өзі де яғни бізді таңертең э, ұйқымыздан оятып ассалату хайру минан яғни намаз э, ұйқыдан қайырлы деп ұйқыдан оятып барлығымызды таңғы несібемізді алладан сұрап мешітке барып намазымызды құлшылығымызды оқу бұл берекеттің жақсылықтың үлкен бір біз үшін ата бабамыздан жеткен мұрасы деп білеміз енді осы ә, айтылатын азанның әрбір сөзі мен сөйлемінің мағынасына тоқталып кетсеңіз енді иә жаңа айтып өткеніміздей азанның э, сөздері бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сахабаларымыздың жаңа айтып өткеніміздей түстерінде бір сахаба бірнеше сахабаларымыздың пайғамбарымыздың миғражда сол азанның э, сөздерін мәтіндерін естігендігі әрі бүгінгі таңда бүкіл ислам әлеміндегі барлық елде азанның айтылатын сөздері бір ешбір елдегі азанның ә, бір сөздерінің ешбір андай айырмашылық жоқ яғни төрт мәрте аллаху акбар деп айтылу яғни алланың ұлықтылығын айтып аллаху акбар деп төрт рет айтады яғни алла ұлық одан кейін ашхаду алла иляха иллалла мен алланың жалғыз екендігіне шахадат етемін яғни куәлік етемін ашхаду анна мұхаммада расулулла және пайғамбардың алланың хақ елшісі екендігіне куәлік етемін хайя аля сала намазға келіңдер асығыңдар хайя аляль фалах бақытқа ізгілікке жақсылыққа асығыңдар аллаху акбар аллаху акбар алла ұлық және лә иляха илlalла алладан басқа құдай жоқ деп осы ләпіздердегі азанның сөздеріне алланың ұлықтылығы менен баршамызға жаңа айтып өткендей керемет бір сонда адамның жүрегіне әсер қалдыратын осы мәтіндегі мағынадағы сөздер айтылады ә, жалпы әр намаздың алдында осы азан шақыру уақыты кірген кезде өздеріңіз білесіздер ол пайғамбар сүннеті ә, ол ә, тіпті егер адам жағыз оқып үйде э, болмаса өзінің отбасының алдында ә, намаз оқитын болса ә, ол отбасының алдына азан шақырып қамат айтып намаз оқу бұл сүннет муаккада болып табылады көпшілік енді кейде сұрап жатады ә, біз үйде азан шақырмай намаз оқысақ бола ма болмаса жаңағы мешіттің даусы мешіттегі шақырылған азанның даусы бізге естіліп тұрады сол кезде азан шақырғанымыз дұрыс па шақырмасақ болады ма деген сияқты сұраулар болған кезде жалпы қайткен жағдайда азанның шақырғандығы ол сүннет жақсы болып табылады ал бірақ абзал дейсіз ғой иә, абзалдығы иә ал енді мешіттен азан естіліп жатса әрине ол ә, жеткілікті деп ғалымдарымыз ә, айтқан екен енді мына кешегі сахабаларымыз кешегі өткен ә, әулиелеріміз бен ғалымдарымыз өзін азан шақырған кезде өздерін қалай ұстайтын қандай сипат көрсететін қазіргі уақытта әсіресе мынау азанның дауысы мешіттерде аллаға шүкір біз алматы қаласында елуден асық мешіт бар барлық мешітте жоғарғы жаңағы дыбысты күшейткішпенен мешіттеріміздің барлығы азан шақырылады мейлі бірінде қатты дауыс мейлі бірінде бәсең дауыспен бірақ қайткенде де барлық мешіттерде бүгінгі таңда азан шақырылады тіпті кешегі пандемиялық жағдайда жағдайда да ә, мешіттерге енді адамдарға жамағатпен жиналу уақытынша тыйым салған уақытта да білесіздер ә, мешіттерімізде азан тоқтаған жоқ азанның дауысы бес уақыт намазы азан шақырылып тұрды яғни бұның өзі адамдарға алла тағаланың ұлықтылығын пайғамбарымыздың шынайы алланың расулы екендігін естеріне салып оларға намаздың уақыты кіргендігін біз ұдайы шақырып отырдық енді бұл деген сөз азан бар ел жаңа өзіңіз осы әңгіменің басында айтқаныңыздай азаны бар ел тозбайды яғни азаны бар ел тозбайды деген сөз азан шақырылған жерде жаңа хадистерде келеді ғой шайтан алдарына қарамай жаңағы ә, қашат дегендігі бұл деген сөз яғни алланың ұлықтығы айтылған кезде ешбір пәлекет ә, қандай да бір қауіп ә, азғындық осы азан айтылған жерде орын алмайды екен міне бұның өзі тіпті ә, тарихта көптеген ә, деректер бар осы азанның дауысыменен азанның үнін естіп ә, көп кісілердің осы исламды қабылдағандығы тіпті осы ғарышқа шыққан ғарышкердің бірі айтады ғой жаңағы мен осы азанның үнін жаңағы осы ғарышты дауысын естідім әлгі мысыр еліне барған кезде сонда мысырдағы азанның дауысын сол кезде ұқсатып мен осы әуенді ғарышта естіген едім деп айтуы да ол жай емес яғни азан кез келген ә, жаңағы жүрегінің иманы бар адам үшін әсер етпей қоймайды ал енді абыздарымыздың шын мәнінде ғұламаларымыздың әулиелеріміздің бұл азан шақырылған кезде тіпті өздерін сондай бір сондай алла тағалаға қаушатын алламенен жүздесетін дидарласатын бір сәттің келгендігін сезінетін яғни азан шақырылды мен алла тағала мені шақырып жатыр мен аллаға қаушамын мен алламен жүздесемін деп жаңа өздерін солай дайындағандығын ә, біз білеміз ә, ал енді қазір уақытта кейде өткенде ә, біздің жаңағы кенжеәлі қажы найб муфтиіміз айтады қазір уақытта осы азанның қадірі ә, кетіп бара жатыр ма өйткені адамдар ә, қазір енді азанды кез келген нәрседе пайдаланады тіпті оны қоңырауға да болмаса басқа да бір әйтеуір жайт азан үні кейде естіліп жатады тіпті мына сағаттардың өзінде естіліп жатады азанда қоңырау жаңағы будильнигіміз шырылдаған кезде тіпті оны қайта қайта басып азанның әбден мазасын қашырып жатамыз бұл деген азанға деген құрметтің жоғалғандығы сол үшін азан әр нәрсеге өйтіп қолдана беруге тіпті будильник ретінде қолданғанның өзінде азанға деген құрмет болу керек өйткені азан айтылғанда иә азан айтылғанда оның әрбір айтылған сөзіне құлақ асып оның жаңағы жауабын беріп әрі жаңағы алланың сол жаңағы сөздер айтылған кезде адам баласы оған ілтипат ізет құрмет болу керектігін біз ұдай ұдайы ұмытпауымыз керек сол үшін жаңағы кез келген мұсылман баласы азан шақырылғанда өзін соны аллаға дайындау керек тіпті айтады ғой майда сүресінде келеді елу сегізінші аятында яғни бұл жалпы азанның әуенін соны жан тәніменен оны қалап оны қабылдау бұл мұсылмандық сипат дейді ал құранда айтады егер намаздың уақытысы кірген кезде азан шақырылған кезде енді дінсіздер мүшіріктер, ә, одан кейін ә, жаңағы мұнапықтар осы азанды масқаралап ойыншыққа айландырып олар келемеждейді дейді бұл олардың ақылсыздық парасатсыздығынан деп құранда айтады яғни алланың аты айтылып жатқан кезде оны мазаққа айландыру болмаса оған құлақ аспау бұл жаңа айтып отырғандай өте былайша айтқанда ә, біз азан арқылы тіпті күнәға ә, тап болып қалатынымызды күнәкар болып қалатынымызды кейде біз түсіне бермейтіндігіміз осы аят арқылы мен жеткізгім келіп отыр азанды кім шақыру керек кімдер шақыру керек азан шақыратын адамның бойында қандай қасиеттер болу керек және азаншының яғни бір сөзбен айтқан кезде азаншының жауапкершілігі қандай иә жалпы имам абу ханифаның э, масхабында имам мәлики масхабыларында жалпы әлгі хадис бар ғой намаз уақыты кіргенде азан шақырыңдар үлкендерің іштеріңнен имамдыққа өтсін деген хадис бар осы хадистің аясында кейбір ғалымдарымыз азан шақырудың абзалдығын айтады кейбір ғалымдарымыз ә, имамдыққа өтудің абзалдығын айтады бірақ біздің масхабымызда намазға өт имам болудың сауабы артық деп айтады одан кейінгі сауап қайсы десе ол азан айтудың сауаптығын айтады яғни азаншы мен имамның яғни дінімізде орны ерекше оған имамдыққа үлкен кісі білімді тақуалы құран қырағаты дұрыс былайша айтқанда жамағатта ешқандай бір кемістік болмайтын жан имамдыққа өту керек азаншыға қойылатын талаптар болса ең басты оның тақуалығы одан дауысының бәсеңдігі Э, ақыл есінің дұрыс болу, болу керектігі одан кейін намаз уақыттарын өте сақ болатын э, және жамааттың алдында абыройлы э, азамат ә, жаңа азан шақыруына шариғатымыз құп көреді ең бірінші азан шақыратын адам намаздың уақытысы болу керектігін жақсы білу керек одан кейін жаңа айтып өткеніміздей оның дауысы бәсең адамдарға жағымды жүректеріне орын алатындай сондай әсем дауыспен шақыру керек хадистерде де айтылады азанды шақырған кезде жаңағы әр сөздің арасын бөліп ә, әдемі дауыспенен ә, жаңағы сөздерді ә, нық айтып шақыратын кісінің болғандығы дұрыс деп айтылады ә, бүгінгі таңда енді мешіттерімізде жалпы мынау енді барынша азан шақыруға құнттайтын жамағаттарымыздың қатары да көп жастар осы біз азан шақырайықшы деген сияқты ә, дауыстары барлық жағынан жақсы бірақ азаншы деген ә, бекітілген адам болу керек бүгінгі таңда мешітте өйткені ол ә, сол жаңағы айтып өткеніміздей уақыттардың барлығын ескеріп елеп жамағаттың сол намазға деген дайындығына ә, э, ұдайы көңіл аударатын адам болу керек мәселен ә, егер де мысал ретінде айтайын бір қалада көптеген мешіт болатын болса бір жамағат ол әдетте өзінің баратын мешіті болады яғни өзі үйіне жақын болмаса үйреншікті мешіті болады егер де сол мешіттің азаншы азан шақырған кезде міне біздің мешіттің азаншысы азан шақырды деп бұл денен бір сол мешітіне барып жаңағы намазға жамағатқа асығады ал ол мешіттен бір күні басқа адам екінші күні басқа адам шақыратын болса ол тіпті жаңағы қай мешіттен азан шақырылғандығын да бір ұмытып қояды сол үшін мешітте ұдайы тұрақты адам шақырғандығы дұрыс деп айтылады енді мына аз болса азаншының жаңағы дауысы мақамы ә, жамағаттың мына құлшылығына олардың жүрегіндегі иман деңгейін көтеруге қаншалықты мысалы әсер етеді мысалы қажылыққа барған кезде мен өзімнің былай байқағаным меккенің әл харам мешітінің азаншыларды өте бір жоғары деңгейдегі азаншы олардың азан шақыратындығына көзім жетті ал мәдинадағы да азаншылар да енді әрине жоғары деңгейде бірақ меккеге қарағанда меккеге қарағанда мәдинаның азаншылары кішкене дәрежелері олардың азанша мақамдарының сәл болсын кішкене төмен екендігін мен түсіндім ал мәдинаның имамдары имамдарының өте э, дәрежелері мақамдары э, керемет оқитындығына көзім жетті ал меккенің имамдарының мәдине қарағанда э, мекке имамдарының ол мақамдарының дәрежелерінің сәл болсын кішкене бәсең екендігін мен түсіндім енді бұл мүмкін олай емес те болуы мүмкін бірақ өзім солай жаңағы мен үшін солай қабылданды иә енді әрине әр жерде жалпы айтқандай мешіттің азаншы тіпті біздің жамағаттың ішінде ә, кейбір мешіттерге азаншысы жақсы азан керемет шақырады деп сол махаббат қойып азаншысына бола сол мешіттің жамағаттан қалмайтын жамағат та бар ә, кейбір мешіттерде керісінше имамына махаббат қойып имамын керемет жақсы көріп осы имамның артында тұрып намаз оқиын деп махаббат қылатын жамағат бар сондықтан азаншының өзі де бұл да жамағаттың жаңағы жүрегін ашып мешітке байлайтын ол да бір тұлға деп білемін сен енді біздің жаңағы мешіттерімізде енді аллаға шүкір мешіттеріміздің саны көбейіп келеді қазір ә, осы мешіттерімізге азаншылар қалай таңдалып жатыр мысалы қазір азаншылардың жарысы өткізіліп жүр ғой енді ә, осы жөнінде бір ауыз айтып кетсеңіз біздің мына алматы қаласының бас имамы жақында тағайындалған төле би ә, қажы дәділұлы ол білесіздер алғаш осы қазақстанда осы кітапша шықты азаншылар жайлы жақсы кітапша шықты әрі ол кісі ә, сол кітап жазумен қатар елімізде тұңғыш рет осы азаншылар сайысын ұйымдастырды осы біздің нұр қаласында яғни астана қаласында алғаш рет азаншылардың сайысы ұйымдастырылды одан кейін мынау маңғыстау облысында ұйымдастырылды енді бұл да жылдан жылға азаншыларымызға деген сұраныстың жауапкершіліктің артып келе жатқандығының бір ә, дәйегі біз мәселен өзім байкен мешітінде жұмыс жасаймын біз сол азаншыларымыздың байкен мешітінің азаншыларының өте бір дауыстарының олар мақамдар деп жатамыз ә, жамағатқа тартымды болғандығына да мен қатты көңіл аударамын өйткені жаңа айтып өткеніміздей Э, қаламыздың мешіттің көрікті болуы әсемдігі ол тек қана сәулетімен емес жаңа айтып өткен азанымен оның жаңа білімді тақуалы имамымен мешітіміз көркейе түседі одан да көркейе түседі көрікті мешіттеріміз э, енді жылдан жылға мынау қазір ә, арнайы тіпті ә, біздің қазақстан мұсылман діни басқармасы ә, қазіргі уақытта осы азаншыларды арнайы оқытатын орталықтардың ашылуына ә, жұмыс жасалып жатыр әр мешітте азаншы болатын кісі сол орталықта арнайы ілім алып азанның мақамын яғни өйткені бұл мақам деген нәрсе өте бір былай қарап отырсақ аса көңіл бөлмейтін нәрсе болуы мүмкін алайда ә, біздің орта азияның өзі мақамы болады мысырдың өзінің мақамы болады мысалы араб елдерінің өзінің мақамы болады түркияның мақамы мысалы мен пакистанда оқыдым пакистанның өзінің азанша мақамдары болады сонда біз әр елдің мақамын емес мысалы арабтың түріктің болмаса басқа өзіміздің орта азияда қалыптасқан біздің ата бабаларымыздың ертеден келе жатқан сол мақамды ә, e, соны жаңғыртып соны кейінгі азаншыларымызға сол мақамды жақсылап үйрететін болсақ ә, сонда бұл біздің орта азиядағы мәселен басқа елден келген мұсылмандар біздің елге келгенде біз орта азиялық мақамның азанның мақамын естіп олар тәнті болу керек біз неге э, жаң, басқа елдің мақамын шақыр біздің елімізде де аллаға шүкір кезінде мықты азаншыларымыз керемет осы азан шақырып муәзиндеріміз абыройлы болған ә, аталарымыз бабаларымыз э, көп болған біз солардың жолын бүгінде жалғастыруымыз керек әрі соны азаншыларымызға бүгінгі таңда жаңа айтып өткеніміздей үйретіп шын мәнінде арнайы мықты белгілі мамандардың ә, жаңағы көмегіменен ол кісілерге көмек қолдау көрсетуіміз керек жалпы азаншының ә, дініміздегі орнына қатысты мысалы кәметте э, азаншының мойны ұзын болады деген бір ә, сөз бар ғой енді осыны нақтылай кетсеңіз осы нені иә иә бұл деген сөз ә, жаңа хадисте айтып өттім ғой 12 жыл бойы азан шақырған адам жәннатқа кіру уәжіп болады дейді яғни бұл деген сөз азанның қаншалықты дінімізде орны ерекше екендігін көрсетеді ал қияметте болса да яғни әр адамның мысалы құран оқыған адамдардың Э, олардың бір белгі нышандары болады көп намаз оқып құдайға сәжде қылып құлшылықтан э, өзін үзбеген адамдардың өзінің белгі шарасы болады ал енді жаңа айтып өткендей хадисте азаншылардың бойы ұзын болады дегені бұл да бір азаншыларға деген жасалған құрмет болып саналады хазірет билал радиаллаху анхумның де пайғамбарымыздың ә, мәселен сол билалға деген бүкіл үмбетті ғашық қылу биләлдей сондай сахабаны әлемге паш ету бір ғана билал радиаллаху анхумның сол азаны яғни оның сол бүкіл үмбетті азан шақырып пайғамбарымызға деген шынайы ғашықтығы пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін тіпті билал радиаллаху азан айта алмауы да ол да бір нені көрсетеді яғни азаншының муәззиннің соншалықты яғни бұл аллаға әрі пайғамбарға деген махаббаты болу керектігін түсіндіреді бәрекелді ә, енді мынау осы азанға қатысты қазір көптеген түрлі әңгімелер айтылып қалып жүр мысалы неге ә, неге жанды дауыс қолданылмайды неге ә, неге жан дауыс неге микрофон қолданылмайды деген сияқты осы пікірлер енді қаншалықты бір маңызды бұл енді қазіргі уақытта меніңше бұл аса бір ыыы ертеректе мүмкін алғашқы осы микрофон шыққан кезде бұл мәселе ғұламалардың ортасында талқыға түскен бірақ кейіншелік қазіргі уақытта есе мұсылман әлеміндегі барлық ғұламаларымыз осы азанды микрофон арқылы айтуға ешқандай қарсылық пікір айтпайды ә, тіпті бұны құп көреді өйткені азан э, негізгі мақсат бұл елді хабардар ету бұл қаншалықты дауысы ұзаққа жетсе соншалықты жаңағы берекет кіреді соншалықты елдің жаңағы ә, алланың нұры төгіліп ә, тіпті осы жаңағы айтып кеткендей жын пәлекеттердің барлығы өздерінің осы азан естілген қашықтық алмаққа дейін олар өздерін аулақ ұстайды ә, сол жаңағы азанның дауысы мәселен сол үшін ертеректе әрине біз минаретке шығып аталарымыз сол әр намазға жоғары шығып ә, жаңа хайя ала сала хайя алал фала оң жаққа қарап одан кейін сол жаққа қарап жамағатқа барынша дауысын естіртіп айту бұл ертеректе ол үрдіс болған яғни минареттің өзінің құрылуы да бұл да негізгі мақсат яғни көрдіңіз бұл жоғары шығып дауыстың барынша алысқа жетуі. жетуі мақсат микрофонның да мақсаты сол жаңағы дауыстың барынша алысқа жетуі алайда ә, микрофон арқылы азаншы әр уақытта өзің жаңағы ә, э, дауысыменен яғни шын дауысыменен запись емес шын дауысыменен азан шақыру керек кейде сұрап жатады осы ауылдық жерлерде әсіресе біз енді облыста жұмыс жасадық сонда бір ә, молда ғой ауылда енді ол азанда шақырады намазын өткізеді уағызын айтады елдің ә, жөн жоралғысын жаназасы болсын асы болсын жиын тойлардың барлығын бір молда атқарады сол молда кейде үлгермей жатады ғой сонда бізден сұрап жатады сол э, азан уақыты кірген кезде жаңағы мешіттің жамағаты келіп э, микрофонмен жаңағы жазылған записьтен азан қойса бола ма деп бірақ оған қатысты ғалымдарымыз рұқсат етпеген әр ә, намазда жаңағы ә, шын дауыспенен айтып азанды айту керек болады яғни жүректен шығу керек деген біріншіден мағына жатқан иә, шығар иә жүректен шығу керек енді мысалы азан айтылған кезде азанның мысалы дауысы неғұрлым ыыы ұзағырақ созылу керек деген бір пікірлер бар да енді болу иә неғұрлым ұзағырақ созылу керек ә, дейміз ба жаңағы ана созылу несі қысқа қайырмау керек деген сияқты бір әңгімелер бар азан ә, хадисте келеді ә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ә, азанды айтқанда ә, билал азанды созып айт ал қаматты ә, барынша қысқартып ә, тездетіп айт деген хадис бар осы хадиске негізделе отыра э, азанның сөздері мәселен созып айту деген сөз бірақ ә, жаңағы құранның араб тілінің жаңа қағидаларына мүлдем қайшы оқу деген сөз емес кейде болады соз оқу керек деп жаңағы ә, созбайтын жерді созып болмаса ә, жаңа үлкен бұл ә, қателіктерді жіберіп оқып жататын реттер болады азан шақыруда да негізгі ә, азаншының жаңағы жауапкершілігіндегі нәрсе азанның сөздерін дұрыс шақыруы мәселен әшхаду әллә la иллалла деген сөзді әшхаду әллә деп la деп жатады мысалы илалла деп та илалла деген сөз бен иллалла деген сөздің айырмашылықтары бар яғни осындай мысал ретінде айтатын болсақ әрбір әріптердің шығуы оның дұрыс созылуларында азаншы көңіл бөлу керек одан кейін көбіне қажылыққа барғанда қаматты мәселен ол жақта азаншылары бір мәртеден айтады yani, бұл да масхабымызда яғни екі түрлі риуаят бар ә, абдуллах ибн зайдтан келген риуаятта yani, имам термизидің хадисінде келеді ә, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ә, жаңағы қаматтың сөздері мәтіні дәл азан сағат екінші екі, мәртеден мәрте айтылады тек қана хайялал фалахтан кейін сала деген сөздер қосылады дейді бұл имам абу ханифаның имам мәликилердің ә, масхабтарында ал имам шафи мен имам ә, жаңа ахмедтің масхабтарында олар бір мәртеден айтады яғни allohu акбар allohu акбар ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna muhammad сияқты бір бізде абу ханифа мазхабы бойынша екі мәртеден айту бұл, бұл да сүннет әл хадистерде келген ә, жаңағы риуаятты мен айтқым келіп отыр кейде кісілер осыны сұрап жатады неге бір жерде екі рет айтады неге бір, бір мәрте айтады деп сол үшін азанның барлық жаңағы шарттары рүкіндері оның мәтіндері дұрыс айтылу керек ә, тіпті кейде осы азанда Э, өз тілінде өзінің ана тілінде айтса болады ма деген э, жаңағы э, жамааттан сұраныстар болып жатады біздің мазхабымызда жалпы азан құран тілінде яғни араб тілінің мәтінінде айтылу керек яғни кейбір кісілер жаңағы өз ана тілімізді айтсақ бола ма деп жатады ғой өйткені азанның бұл мәтіндері айтылатын сөздер барлығымыздың құлағымызға үйреншікті оны аллаху акбар деген сөздің мағынасын ашаду ля илляха ашаду мухаммад расулалла деген сөздің мағыналарын барлық жамағат оны мұсылман жамағаттар оны жақсы білет, оны қазақша айтудың аса бір қатты қажеттілігі жоқ кейбір масхабтарда имам шафилерде ә, белгілі бір жағдайларда егер білмесе ә, араб тіліне тілі келмесе шақыруына болады деп алғашқы кездерде деп рұқсат берген бірақ біздің масхабымызда мүлдем азанды өзінің тілінде айтуға болмайды деп тыйым салған халқымыздың осы ислам дінін өзінің тіршілігіне қазық еткеніне енді ондаған ғасырлар өтті тіпті мынау дінімізбен ә, салт дәстүріміз бір біте қайнасып кетті десе де болады соның ішінде мынау сәбиге азан шақырып ат қоюдың салтымыздағы маңызы қандай енді жаңа біз айтқан барлық азан бұл намазға қатысты ә, жаңа жұма намазына қатысты айтылған азан үкімдеріне тоқталдық енді айт намаздарына жаназа намаздарына ә, кусуф намаздарына оған азан шақырылмайды білеміз ал енді пайғамбарымыз саллаллаху вассалам хадистерінде келеді ә, азанның осы намаздардан тыс уақыттарында яғни мәнді мұстахаб үкімінде шақырылатын азандар бар оның бірі жаңа сіз айтқандай баланың атына ат қою яғни пайғамбарымыздың хасан хусейн немерелеріне осы азанды шақырып ат қойғандығы хадистерде келеді одан кейін бір халыққа елге сондай бір қатер келген кезде дұшпан жау сырттан шапқан кезде соғыс уақытысында азан шақырылғандығында пайғамбарымыз саллаллаху алейhi Э, хадистерінде мұстахаб болып саналады одан кейін адам бір қатты мынау э, қыспаққа э, алынып жын жыбырлар адамды сонда бір қатты әлекке алған кезде одан кейін бір адам қатты шошынып сонда бір қиын уақыттарда азан шақырса адам сол жағдайда өзі бір жеңілденіп жақсы болып жаңағы бойында әртүрлі зиянды кесірлі нәрселерден тазарып қалады дейді ал енді жаңа айтып өткеніміздей баланың атына азан шақыру тақуалы азанның сөздерін жақсы білетін кісі балаға тіпті өзінің әкесі де өзінің баласына атын қойып азан шақыруға болады оң құлағына жаңағы азан айтады білесіздер сол ғана қамат айтып атың пәленше деп үш рет құлағына айқайлап азан айтып ат қой бұл да пайғамбарымыздың сүннеті адамдардың аттары өмір әртүрлі жағдайлар болып жатады мысалы есімдері өзгертіліп кетеді енді мысалы айтып жатады азан шақырып қойған атымен жаңағы соңғы сапарға ақтық сапарына аттандырған кезде азан шақырып қойған атымен ә, жөнелту керек дегенде ә, әңгімелер бар ғой енді осының екі ортасындағы маңызына бір тоқталып кетсеңіз мысалы ақиқатында яғни тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әр адам өзінің ә, кезінде қойылған өзінің жаңағы атыменен аталады деген ә, риуаяттар бар яғни ол, ол деген сөз яғни сіздің алғашқы кезіңізде сіздің әкеңіз ата анаңыз атыңызды қалай қойды сол ат ертең қияметте де ол өлгеннен кейін де сіздің жаңағы артыңыздан құран бағышталатын болса да дұға етілетін болса да сол сіздің туған кезіңіздегі атыңызбен аталу керек кейін шегелгені мүмкін жаңа лақап әртүрлі оның өмірдегі жағдайға байланысты тұспалдап басқа қылып айтып жататын аттары ол өмірдегі қолданыстағы аттар бірақ шынайы аты оның қайда жаңа бұл дүниеде де ақыретте де сол шынайы аты оның ескеріледі ол жаңағы азан шақырып қойылған аты деп сол үшін айтып жатады бәрекелді енді мына әңгімеміздің басында жаңа айтып қалдыңыз ардақты пайғамбарымыз оған алланың игілігі сәлемі болсын азан шақырылған кезде шайтан артынан жел шығарып тұрып қашады деген осы тоқталып кетсеңіз осы мағынасына мен жаңа азанның бұл ә, дініміздегі оның бұл үлкен бір ұлық бір рәміз екендігінің бір дініміздің ұраны екендігін айтып өттім Э, біз э, осы азанды елміз аллаға шүкір біздің қазақ елі азанды ел э, азан айтылған кезде ә, тіпті біз өзімізді сол еліміздің азат ә, мұсылманшылыққа мүмкіндік ә, жаңағы ерік берілген ә, дініміздің ешқандай бір рүкіндеріне парыздарына тыйым салмаған ел екендігіне осы азан шақырылған кезде біз соны жақсы сезінеміз ал енді азан шақырылмаған ел түптің түбінде ол ел азат яғни ол елге жаңа шайтан басады деген сөз ол елде шайтан азғырып өзінің ә, жаңағы әзәзілік әртүрлі ә, қара пиғылды іс әрекеттерінен шайтанға оп оңай ә, жаңағы олжа болатындығы осы азан шақырмаған ә, елді мекендер болатындығы жаңа хадистің мағынасы сол рамазан айында да алла тағала осы жын пәлекеттердің барлығын көпшілігін кісендейді деген бұл да ненің ә, түсіндіреді яғни бұл уақытта адамдарға аллаға ғибадат етіп құлшылық жасау үшін кедергі болмасын деп ал сол сияқты азан шақырылған кезде шайтандар барынша қашырып тазалап төңіректі адамдар сол намаз оқыған кезде барынша құдайға жақын болып азғындыққа бастайтын шайтан бір кедергі болмасын деген ниетпенен осы азаннан оларды без, бездірткен ә, яғни азан алланың аты аталған кезде ол жерде шайтанға орын жоқ деген сөз ғой рамазан айындағы енді ә, осы осы неге келе алмай жүрген намазға келе алмай жүрген ә, әлі де кәдімгі ә, осы сәждеге маңдайы тимей, жатқан бауырларымызға не айтасыз мысалы осы уақытты пайдаланып ә, енді жылдан жылға осы рамазан айында мен өз басым ә, қаншама ә, рамазаннан кейін жамаатымыздың бір жаңарған жаңадан намазға бет бұрған жандардың қатарын ә, біз көреміз ол ақиқатында сондай рамазан біткеннен кейін кәдімгідей біз бір жаңарып қаламыз жамаатымыздың қатары артып жаңадан ортамызға сабын қосылған бауырларымызды көріп шын мәнінде міне жаңадан рамазанның оразасынан кейін ол тәрбиге келеді сәресіне тұрады ауызшарға келеді сөйтіп күнделікті өзін жаңағы рамазанға ә, өзін байлаған адам ол рамазаннан кейін де өзінің жаңағы ғибадатын алланың құлшылығын жалғастырып кетеді бұл бір рамазанның шарапаты бұл әлгі рамазан бойы адамды өз өз нәпсін тәрбиелеп тежеп аллаға жақын болғаннан кейін жүрегі тазарады ғой жүрек тазарған адам сол күйінде аллаға жақын болып ғибадатын жалғастырғысы келетіндігін бір жаңа керемет тұсы міне ал енді рамазан айында біз аллаға шүкір мешіттерімізде ә, әсіресе мынау ауызшар уақытында тәрбі уақыттарында жамаат ағыла келеді ә, сол уақыттарда түннің бір уақытына дейін хатым түсіріліп ә, мешіттеріміз жаңа айтып өткендей дыбыстан микрофондарменен ә, жаңағы азанның құранның дауыстары естіліп жатады енді бұл жерде қаншама дінімізге аса бір ә, пайдасы да жоқ зияны жоқ адамдар бұл рамазан айында бәрібір де өздерін кішкене болсын тежейді екен басқа уақыттарға қарағанда ә, мұсылмандардың бұл мереке рамазан айы ғой қой бұлардың аса бір ғибадатына кедергі болмайық бұлардың мазасын алмайық деген сияқты аса рамазан айында енді ішінара болуы мүмкін кейбір жаңағы ә, пиғылы ә, дұрыс емес кісілер алайда көпшілік рамазан айында аса бір біздің мазамызды ала бермейді бірақ басқа уақыттарда болады яғни таң уақыттарда әсіресе жазғы кезде құптан намаздар түннің бір уақытына шақырылады сол кезде жаңағы кішкене э, өздерінің наразылықтарын білдіріп жатады яғни біз де оны ескереміз өйткені э, яғни кейбір мешіттер жаңағы ә, э, адамдар тұратын тұрғын үйлерге жақын болғаннан кейін иә кейде азанның дауысын бәсең қоюға кейде біз ә, сонда бір шешім қабылдап жатамыз ол да бір көпшілікке біздің әлгі пайдамыз болса болып жатыр бірақ зиянымыз тимесін деген мақсатта ә, бәрекелді данияр мырза енді бүгінгі әңгімеңіз үшін сізге алла разы болсын алла сауаптан жазсын дейміз Э, алла ісіңізге береке берсін алла разы болсын құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды бүгін студиямызда қонақта болған белгілі исламтанушы алматы қаласы бәйкен мешітінің бас имамы данияр жұмабаев мырза жүректегі азанымыздың да ошақтағы қазанымыздың да оты өшпесін ағайын келесі жұмада жүздескенше